Пачынаючы з 9 жніўня беларусы выказваюць масавы мірны пратэст фашысцкаму рэжыму Александра Лукашэнкі. Беларускі народ ліча яго нелегітымным прэзідэнтам, а перамога на прэзідэнцкіх выбарах гэтага году сфальсіфікаваны. З таго моманту ўлады праводзяць адкрыты геноцид супраць пратэстоўцу. Так за апошнія чатыры месяцы праз адміністрацыйныя арышты прайшло болей 30 тысячаў беларусаў, а па крымінальных справах каля тысячы Пры насельніцтве Беларусі ў прыкладна 9 паловы мільёнаў чалавек. Больш за 150 прызнаныя палітвязнямі. Да большасці з іх ужываліся гвалт і катаванні. Пратэсты падчас прэзідэнцкіх кампаній у Беларусі адбываліся і раней, але толькі ў 2020 годзе яны сталі такімі устойлівымі і шматлікімі. Шмат у чым праз тое, што іх падмуркам сталі анархічныя прынцыпы, узаемадапамогі, самаарганізацыі і адсутнасці лідара. Упершыню у Беларусі з'явіліся дваравыя ініцыятывы. Жыхары розных раёнаў збіраюцца вечарамі, каб абмеркаваць тактыку для пратэсту наступнага дня ці проста паслухаць музыку. Праз такія дваравыя супольнасці акцыі пратэста сталі больш згуртаванымі. Беларускія анархісты з самага пачатку актыўна ўдзельнічалі ў барацьбе супра дыктатуры і гвалту. Займаліся агітацыяй і распаўсюдам актуальнай інфармацыі сярод пратэстоўцаў, будавалі барыкады і фармавалі калоны праз падобную актыўнасць многія таварышы сутыкнуліся з рэпрэсіямі якія былі толькі ўзмоцненыя на фоне агульнага прававога дэфолту ў беларусі так праз гвалт і катаванні прыйшлі палітвязні іван красоўскі і мікола дзедок А ігор аленевіш дмітрий дубоўскі дмітрий разанович і сергей романаў якія здзейснілі некалькі акцый простага дзеяння без адзінай ахвяры абвінавашваюцца ў тэрарызме як і можна дапамагчы Анархісты даўнія ворагі дзяржавы. А сёння, калі ўлады Беларусі толькі спрыяюць беззаконню і гвалту ў дачыненні да ўсіх удзельнікаў рэвалюцыі, анархісты знаходзяцца ў большай небяспецы, чым калі-небудзь. Вось як вы можете ім дапамагчы. Распаўсюджвайце інфармацыю. Перавядзіце грошы на зборы дапамогі. Дашліце паштоўку ці ліст з атрыманым таварышам. thank you